起立気をつけ礼着席先生こんにちはアロナチャンネルのお時間ですはいはいはいはいせっかく先生がいて机と椅子もあるので授業ごっこがしてみたいなと思いまして今日は先生と生徒ごっこです それでは先生授業よろしくお願いしますななんとも難しそうな本ですねこっちが上逆えあえ ちゃんはドーナツを3つ持っています1つ食べてしまったら残りはいくつでしょうこれは難問ですねえー、ドーナツを3つ持っていたら私は1つだけ食べて満足できるはずがありませんなら2つ食べてしまうので正解は1つ え正解は0個ですねだって残った1個は先生の分で2人で一緒に食べるからですやったー100点満点ですねあ授業おしまいのチャイム起立気をつけレイうんお勉強って楽しいですね 先生授業ありがとうございました